¿Qué weá pasa, weón? Pleucho de mierda, weón. Ah, ¿Qué pasa, maricón? ¿Qué pasa, conchetumare? A ver, ven con una pelea de chico madre, weón. ¿Qué pasa, mierda? Hola, soy Juan Pablo Seguirre, weón. Quería disculparme, weón, por todas las weas que he hecho, weón. Y también disculparme, weón, por los facheros, weón. O sea, weón, cachai. Mira estas, mira estas tías, compadre. Ah, el hijo de una no las tiene, weón. ver, ¿Qué pasa? Ah, ¿Qué vas ahí? ¿Por qué no soy modelo yo? ¿Ah? ¿Por qué no? Decir a mi Ah. ah, ¿qué pasa? Ah, oh, ¿Qué pasa?